sfuta ciu yeni vu dia via dio kai hodia nokte mi ne havas tie multe da tempo por paroli al vi char fakte es es la nokto mezo mi jus venis heimen de kunveno pri la lingva festivalo do mi devas rapidigi ci tiu un filmeton. Nu, um, la conveno comencigis circa la sepa vespere, cae ciam mi iris tien, uh, la plei pato de la pato estas precipe uh, ne esperantistui, sed estes calcae esperantistui tie, uh, compreneble, estes mi, uh, Dimitri Kaya, cia li venis, li teniam venas al convenoi. Um, do, estis calcae esperantistui, sed ciel mi just diris, uh, la plei pato ne estes sed Kiam mi estis tie, mi havis strangan sperton. Dimitri presentis al mi a uh, novan fresh bakitan esperantiston a uh, kiu flugis el Kvinslando al Novsudkim Kimrio, nur por pato preni la horon de la lingva festivalo kaj Um kia mi a nua at mi mi comprenable volis didi a oh, sal mi nomi just said anto omi povis fini mi an frazon she didis a uh, mi fakte konas vin de via YouTube kanalo kai es tes iom stranga char mi staris tie iom stute kun mi busho uh, ah, mi ne scias kion diri tio antaŭe ne niam akazis um, kai tiam shi komencis pri paroli mi en video blogo en kai kiel mi aspektas tiel stute en la filmo kai vere en la reala mondo mi estas tiel stute ne shi ne diris tion mi mi parolas um, kai ni parolas pri diversa afero i estes interesa sperto por mi renconti uh, veran fanon en la reala mondo, char mi pensas che tio ne ocasus um, gis ciam mi decidis flugi exter landen. Do, um, kai poste, uh, alia afero ocasis. Um, mi el trovis che Travis Steele, la fama esperanto verocisto, flugos al Sidneo per la lingua festival. Fakte mi scias che li ja venus sed Dmitri diris al mi chu mi povas gastigi lin dum la festivalo chara mia edzino ne estas ĉi tie kaj mi diris bone Yes, mi povas gastigi lin, Kai Trevor Steele, pute tui ki mine esti as, tre fama verikisto en Esperanto. Uh, ah, Pares keo ciu jade liai libru e la play vendata en Esperantujo, Um, kai mi, mi lin kelkfoje foie uh, ah, antaue. Um, kai interesa fakto. Um, pute tui ki mine esti as, kia mi estis infano, mi mi logis multe da urbeto e char mia devis multe uh, eh, translocigi kai uno el urbeto e en ni movigis um no mi just raven so gs is grande urbeto no de kelk mil homoi logis tie mi ne as nun um sed kem mi este se fanno kelk mil a uh, kai mi el trovis poste dum uh, ah, esperanto kunveno, antau ebla iado, um ke Trevor Steel fakte naskigis en tiu urbeto al eble nas, ne naskigis sed edukigis edukigis en tiu urbeto kai li fakte elmo vigis el tiu urbeto a uh, eble kelka yadoi anta ol mia mia familio en mo en tiu en do estes interesa ke tiu malgrande urbeto en havis tiu multe da esperantistoi um kai mi simple volis de vidi tion kun vi mi ne scias ĉu vi vere ŝatas tiun rakonton sed mi fajfas pri via shato de mia racconto sed ancal uh, anta iom da tempo mi accertis lian biografion uh, gi estas nomata convinca camuflaggio kai gi estas interesse por mi char la nua chapitro de ci tiu libro li fakte pri parolas tiu urbeton kai gi memorigas min pri mia infanezzo do estas ege interesse legi pri urbeto en kiu mi logis kiam mi estis infano en esperanto do mi shatas la libron kai mi rekomendas gin fakte mi ankra ne finis la libron do mi ne vere povas plene recomendi gin sed mi jam legis eble duonon uh, de la libro ka do mi povas duone recomendi gin <laughs> tio estas vere stulta Do ien cio! Mi simple voles periparoli uh, tuin aferuin. Se vi chatis citiun filmeton, chatu gin, diskonigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin in la veronta filmeto, ca se vi ne estos tie, mi trovos vin, ca mi batos vin per mia libro, jes mi vidas sangon! <laughs> Kai, anka o mi finos ci tiun filmeton, mi simple voles diri dankon al miei Patreon um, subtenantoin. Uh, do, la cefai subtenantoi nuntempe, tempe Shane Power, do dankon Shane. Uh, Sarah S.C. Kai stranga la tria homo facta shangis uh, shia nomon. Shia nomon nun estas Lordo rolo la trolo. Mi, mi pensas ke shi faris tion simple por fiki mian langon. Do, Dankon al vi ĉiuj kaj se vi volas donaci al mia kanalo por helpi min pli bonigi la enhavaĵon, simple iri al mia patron paĝo kiun vi trovos en la priskribo suben. <laughs>